Το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθηση, ο Οργανισμό Νεολαία Κύπρου και η Αντιπροσωπεία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Κύπρο σα προσκαλούν στην τελετή έναρξη των εορτασμών που θα πραγματοποιηθούν μέσα στο 2017 με την ευκαιρία τη συμπλήρωση 30 χρόνων του προγράμματο Εράσμου. Η εκδήλωση θα γίνει στι 17 Ιανουαρίου στην κεντρική σκηνή του ΘΟΚ στι 7 το βράδυ και είστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχή στο erasmusplus.cy ή στα τηλέφωνα 2244 8888 και 2240 2644. Χορηγός επικοινωνίας RIC.